what's up mga Jiris? Ang mga tayong vlog night. Kanay nila yun sa mga amigo nga dato. Welcome back up to 3 days na parang vlog. Kanang nila yun sa mga amigo nga dato. 3, 2, 1, let's start. <laughs> LT to. Subscribe and like and the notification bell para ma-notify kayo sa mga video. Press natin. Let's go! I thank you ako sa module. Ay. Oh. Uy, Ken! Bakit? Ha? Nilayas ka? Sige, wait lang. Pinagmito. May naman. Ako lang isip doon sa bahay. Lumagdag pa ng isa. Sige, bubuksan ko yung window. naputot. Ito yung bag ko. Ah, sige. Higa na ako. Ay! Sorry sa'yo pala tong bahay ka naka-upgrade. <laughs> sige, higa na ako. Tutulog na ako. Saan ito lalagay kayo? Ay, dyan na lang. Uy, naring light. Akin ah. na to. Tulog na ako. Ha? Mui tak kata rik? Atau air sebuk ah mui Kau Balak kata Ku Kau balai Kata ini mu Kulut ilmu ni Kau ni Lama tak mama Walak tiri papa Dan bakal syen Tuk sak kau Oh Sikit ulit nak lah. Sikit pilih dah tu Thank lah. you. Kaantay ni Puto. Sige. Lako na lang ko. Ang red light. Salamat! Okay, <laughs> eh, bye-bye. Bye-bye.